Доброе утро! Сегодня у нас 8 октября. Вот так у меня во дворе. Продолжаем свои садоводческие огород. Наш огород приведем в порядок. У нас еще впереди предстоит посадка чеснока, э, лука озимого. Вот пока так. Осень, осень золотая – все покрывается золотыми листочками. Необычная осень в этом году. И теплая, и сухая. Поэтому мне напоминает климат, в котором я выросла. Когда осень приходит, это была одна из любимых моих периодов времени. Листья всегда под ногами шуршат – ложатся красиво. Это напоминало и напоминает мне всегда мое детство. Потому что осень, здесь редко бывает, чтобы такая э, без дождей осень. Приятно сейчас в саду, во дворе. Дел еще много разных. И сегодня хочу показать, как я буду резать свою гортензию, готовить к зиме тоже, к зимовке вот эту древовидную, крупнолистовую, метельчатую. А я сейчас что делаю? Иду в свой сад. Пришло время съема яблок. Сейчас все вам покажу. Розы продолжают нас радовать. Все цветут и цветут. Смотрите какое обилие цветения. Не зря царица цветов это роза. Всегда красиво во дворе. Цветет очень долго. До первых морозов и пока ее не прибьет мороз, она постоянно цвету. Вот она подготовила, как я буду делать, как я закладываю вот это зимнее яблоко. Подготовила ящики, вот такие у меня ящики. Вот они мои яблочки. Все я буду их делать съемными. Буду снимать. Яблонька у нас хорошо сформирована, низкорослая. Проблем нет доставать яблоки, то есть съем делать яблок. Вот один ящичек я уже подготовила. Сейчас вам покажу. Вот заложила яблочки. Что я делаю? Я вниз э, пролаживаю газету Потом стелю слой соломы и снимаю, залаживаю слой яблок. Каждый слой в этом ябл... Э, ящике, они не глубокие у меня, э, получается два слоя. И верх тоже закрываю соломой. Сейчас все вам покажу. Посмотрите, какая дерево, груша наша ранее уже какая стоит. И красные листочки, и желтые. Вот что нам природа подготовила. Вот у кого можно поучиться, да? Сколько в природе различных оттенков. Знаешь, как Было желтая, переходит такой бордово-коричневый цвет. Листочки опадают, шуршат под ногами. Очень приютно, приятно ходить. Люблю пошуршать так здорово. Пузыри-плодник. У меня такой куст есть. Вот еще цветет и всю зиму встает в цвету. И вот такой плетущийся дерен у меня есть. Такой плетущийся. Надо подрезать, тоже приводить его в порядок. Таким маленьким росточком его покупала. Э, садах России. Не нужны глаз, вот потому так что штакетник все просвечивается. Благо у меня с этой стороны живут одни дачники, сильно никто за нами не подсматривает. Вот оно мое изобилие яблочное. Вот. Яблоки удачные, все целенькие все хорошие. Вот так вот. Вот такие, смотрите, яблочки висят. Слой у меня готов яблок. Беру теперь соломой, прикрываю его, этот слой. И где еще хватит места, еще заложу здесь яблочко. Вот так вот. Один слой готов один ящик, второй уже. Потом покажу вам, сколько ящиков. Еще вам покажу самое главное, когда мы приступаем к съему яблок. Продолжит сбор моего урожая. Сегодня я в саду. Чем я занимаюсь? Начинаю свои зимние яблочки производить съем и закладку в ящики для хранения на зиму состоянии хранятся у нас в погребе. Что я для этого делаю? Ну, у меня такие простые ящички из пластика. Все не дырчатые. Я поэтому для своего удобства беру нижний слой. Проложу бумагу, ну, газету. И при, привезла вот так солому. Сюда солома сухая, чистая разлаживаю слой соломы. Все, это низ я подготовила. Сюда, в этот теперь ящичек, начинаем производить съем яблок. Обычно яблоко у меня, видите, какая? Невысокая, удобная, потому что мы ее формировали. Вот вверх не давали ей расти. Вот так произвожу теперь закладку яблок. А вот я вам покажу Сейчас покажу вам, ребят. Вот уже я подготовила яблочки. Ой. Два ящика у меня уже готовы. Уже я подготовила два ящика, заложила вот так. Сейчас вверх проложу соломой. И вот так будут готовы. Закрою, то есть верхний слой яблок тоже соломой. Ну, для чего пересыхание? Для того, чтобы меньше соприкосновения яблок было друг с другом. Хранение уже проверено мною. Так я э, поступаю уже не один год. Все отлично сохраняется. Перед закладкой проверяем яблоко, чтобы оно не было червивое или поврежденное. И тогда яблочки хранятся долго. Что я сейчас буду делать? Я принесла стремянку. Хочу залезть наверх и снять верхние яблочки. Наверху у меня яблоки очень красивые, крупные возьму ведерко и сейчас произведу съем яблок. Стараюсь яблочки аккуратно срывать, не бить их. Вот. Вот так сейчас делаю. Поэтому этими яблоками мы всю зиму. Что я с ними делаю? Все у нас в семье любят кушать яблоки. Помимо того, что мы их кушаем, можно приготовить различные блюда для выпечки. Еще я... Вот яблочко попалось червивое. В закладку оно не пойдет. Эти и вот рядышком. Все натурально, поэтому есть червивые яблочки. Яблони этими обрабатывали за сезон трижды. Вот. Сейчас яблоню тоже освободим. К концу февраля обязательно произведем обработку от вредителей, от болезней. Медный купорос используем. Великтомаз еще добавим. проложим удобрение приствольный круг для формирования на следующий год урожая для яблонки. Ну вот можно так сказать, с этой стороны все яблочки я сняла. Буду делать не спеша. Чуть я немножко прихворала. Вот яблочко опять сирливое, уберу его. Засопливила, где-то чего-то подхватила. Ну, так жалко. Какое красивое яблоко. И вот опять с дырочкой. Ладно, мы его съедим. Вот так вот. Делаем укладку яблок. Аккуратненько все складируем. Конечно, может кто-то подскажет еще. Есть какие-то способы хранения зимних яблок. Ну вот у меня проверенный такой способ. Он и не сильно трудоемкий, ну и удачный. Потому что яблоко хранится долго и хорошо, значит удачный способ для меня подходит. И так продолжаем закладку. Покажу вам почти все яблочки сняла это яблоньки. Оставила вот так небольшое количество. Хочу первый раз провести эксперимент. Здесь и яблоко, видите, не такое красное еще, не такое наливное. Оставлю и посмотрю, как будет созревание, до каких чисел идти созревание этого яблока. Ну и есть сорванное с дерева яблоко и сразу его в рот. Это совсем другое яблоко, не то что яблоко хранится. Покажу вам, сколько у меня получилось ящиков. Вот такой мой урожай с этой яблоньки. Столько я сняла яблочек. Заложила 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще один у меня лежит, э, стоит, то есть ящик 7. 7. Пойду сейчас солому наберу, закончилась солома. А это яблочки подготовила, отдам своим соседям. Пусть их кушают тоже. Вот. 7 ящиков. Еще вот эта яблоня, она тоже на закладку идет зимняя. Ну, с яблоками проблема. Сейчас стану на стремянку, наверх часть сниму. Все, яблоко больное. Вот покажу вам эти яблочки. Сняла. Тоже очень мне нравится это яблоко. Сорт, точно знаю, называется Gold. Когда-то <laughs> их покупала в магазине даже, видите. Вообще они, если в урожайный год, и такое это вообще первое случилось в моем саду, маленькие яблочки, такие зеленые, с желтоватые, с желтизной такой небольшой, но очень вкусные. Вот это яблоко сладкое, можно сказать, но в то же время тверденькое и очень сочное.